केला आजाद बताता ससुर बनल खाथिल केला देखते है बना मार दे मारो उल्टे हो गई बनने के नाम रहा मंगरू मंगरू रही बहुत गुस्साई वो गसे दे मारे मर मुंह सुन लग जाए भाई देख ले कपड़ा तली छिप गई

कहते सोचे हाँ गुंडा है कल लटकी है ना ये ही के ऊपर यही मार आपको जब तू टूट जाए ये के ऊपर उठाई दे उठाने बाद जलाई दे ना काका ठीक कहते हैं हाँ, हाँ, तो मतलब बंदा खरील बंदा सेब खाता अभी පට්ටම් කරෝඩපති වල් හෝල් තලන් පස්සේ වික්වේ දරහ